congreso mutacional. Nos pasó algo muy fuerte en esta pandemia. Hubo un cartel, una señal muy fuerte. No sabemos leer, no supimos leer el mensaje de esta pandemia que paró al mundo y que lo tiene detenido y bien detenido, porque nos dejan salir un ratito a la puerta a jugar y de pronto adentro. ¿Qué nos está aislando? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer el día después? Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional, sf.com. Tenés que escribirte.